Ved første øjekast, så øhm, ser jeg en pige, der står sådan meget harmonisk afbalanceret i en døråbning. Hun venter på sin kæreste. Det er sådan meget fredfyldt, meget romantisk billede. Når jeg går tættere på billedet, så er der nogle flere detaljer, der springer mig i øjnene. For eksempel den øh, strikkepind, som pigen fører op til munden. Og så går mit blik lidt højere op i billedet, og så ser jeg en sort æderkop. Lige så snart jeg får øje på den sorte æderkop, så er det en detalje, der forstyrrer mit øh, blik på det her billede. Det, jeg før synes var sådan meget stille og roligt og harmonisk, det får nu pludselig en drejning hen imod noget mørkere og mere uhyggeligt. Kan der være en fare på færre for pigen, begynder jeg at tænke. Jeg tror, at Dalsgaard, som har malet det her maleri, helt bevidst har placeret æderkoppen så centralt i billedet. Og selvom den er ganske lille, så suger den opmærksomhed til sig, når man opdager den. Og så begynder den at gå i forbindelse med pigen og hendes situation. Man kan sagtens se maleriet uden at få øje på æderkoppen, men mange har sådan lyst til at være lidt detektiv, når man kigger på malerier og tegninger, og så bliver man glad eller forstyrret, når man opdager de her detaljer.